Всем привет! Э, мы на канале интернет-магазина карнавальных костюмов grandstar.ru В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм для девочек. Это костюм «Первобытная девочка». Вот так вот выглядит в виде костюм. Такая удобная упаковочка. И давайте посмотрим, как выглядит костюмчик. В товаре у нас визитка интернет-магазина grandstar.ru посмотрим набор костюма. В комплект у нас входит вот такой вот головной убор на резиночке тянется. Одевается абсолютно на любую голову. Здесь у нас два бубенчика вот таких вот из искусственного меха. Такой вот головной убор. На ножке как гетры вот такие вот замечательные ветры на резиночке тянутся с обоих сторон. Также у нас искусственный мех идет в цвет головному убору. И в комплект у нас входит туника. Такая удлиненная кофточка Кофточка идет уже также с поясом. На кончиках у нас идут такие как бубенчики. Внизу кофточка у нас идет резная, то есть такая как клочками пошитая, то есть она не прямая. Вот вы можете видеть, как здесь она смотрится. Как внутри, так и снаружи. Тоже это искусственный мех. Здесь у нас сверху флис. Воротничок тоже у нас с искусственным мехом так вот выглядит воротничок. И сзади у нас кофточка смотрится вот так. Такая вот кофточка, и она на липучках сзади. Липучки идут. Удобно застегивать, расстегивать. И коротенькие рукавчики. Вот полностью набор первобытной девочки. То есть туничка, головной убор и гетры. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru.